In Honduras, U.S.-backed President Juan Orlando Hernandez was inaugurated for a second term Saturday amidst massive protests denouncing widespread alleged voter fraud in the November 26 election. This is Mario Amendarez, one of the protesters. Enfrentando al ejército de la policía asesina que tiene Juan Orlando, enfrentando la narcodictadura que se está instalando en nuestro país y también protestando por los 39 muertos, compañeros asesinados por el simple hecho de protestar, exigir el derecho al voto, el cual fuimos a depositar y trabajamos y derrotamos al narcodictador con todo el dinero del Estado y nosotros lo derrotamos y está tomando el poder apoyado en las Fuerzas Armadas y la policía. The Honduran military has killed dozens of protesters since the contested election on November 26.